Goeiedag. My naam is Stefan Joubert. Ek het 'n groot voorreg en dit is dat ek saam met jou mag kuier. In jou huis, hier uit my studeerkamer uit en ons het op ons agenda as die Here wil vanaand en ook nog so 'n klompie sonnaande in die toekoms in 'n Bybelskool, 'n saamreis, 'n saamontdek. Nou ja, ek het uh, twee baie belangrike dinge by my. Een lewensbelangrik en dit is my Bybel. En die tweede een, 'n bietjie koffie want uh, vir my is dit ook so 'n bietjie lewensap. En nou ons gaan vanaand en so vir die volgende klompie sonnaande gaan ons so 'n bietjie stil staan by een van die wonderlikste, interessantste en wil ek sê mees uitdagende boeke in die hele Bybel. Ek praat van die Prediker. Nou, die Prediker is nie 'n mens se speelmaat nie. Bedoelende Dis 'n boek wat jy baie versigtig moet lees. Dis uitdagend. Die prediker is so in jou gesig. Hy uh soos die Hollanders sê, the challenge. Dit vra vrae. Dit gooi die standaard taal oorboord. Dit koop nie in op normale godsdienstige klisjées en uitdrukkings en quick fix antwoordjies nie. Nee nee, die prediker is 'n ongesukkelde ou. Dis daai soort ou wat jy partykeer so bietjie wil vermy omdat hy so reguit is, so pad langs in jou gesig. Nou ja, hier in 'n tyd van corona is dit ook die tyd om in ons eie karakter te groei, van corona na karakter. Dis nie so maklik nie. Karaktergroei het partykeer moeilike omstandighede nodig. Nee, nee, nee, ek sê nie die Here veroorsaak moeilike omstandighede sodat ons karakter moet groei nie. Dit moet in elk geval. Dis 'n Bybelse opdrag. Maar dis maar net so dat uh, moeilikheid goeie groei grond is vir karaktervorming. Die uh, bekende uh, dame Helen Keller het gesê dit is juis in hierdie tawwe tye in 'n ou se lewe dat jou karakter vorm aanneem op baie unieke maniere. En ek het agtergekom in my eie lewe, ek hoop is in jou lewe ook so, het karaktergroei ook plaasgevind wanneer ek met tawwe vrae worstel, moeilike vrae. En die kerk het my nie so baie daarmee gehelp nie, want die kerk moet eintlik antwoorde gee. Uh en dis ook reg, dis ook oukei, okay, ek kritiseer dit nie. Maar die kerk het my nie altyd genoeg help dink nie ek bedoel oor die regte dinge dink nie. Ja, die kerk dink oor die wegraping en die wederkoms en groot doop en klein doop en hulle sal vir altyd daaroor beklei. Ek praat oor die essensiële vrae waaroor God se woord dink, die sin van die lewe. Die waarom vra. Hoekom is ek hier? Hoe maak ek in so 'n tyd? Dis die essensiële vrae waaroor die lewe gaan. Dis die vrae waarmee die prediker skouers skuur. En ek sê weer, hy is nou nie 'n mense speelmaat nie. Hy's nie die maklikste ou nie. Ja, ek onthou uh my goeie ouma. <laughs> Ag, sy's tog, sy's ook al oorlede. Maar my goeie ouma was baie lief om die prediker aan te haal, veral een sin. Een sin. Alles kom tot niks. En dan het ek eintlik gewonder wat sy bedoel, maar maar sy het nog 'n golden oldie uit prediker aangehaal. Daar's 'n tyd vir alles. En al wanneer ek ooit daai uitdrukking gehoor het behalwe by my ouma, is wanneer my pa vir ons gesê het dis nou tyd om te gaan slaap. En ek het altyd gesoek waar in die prediker het my pa dit gelees. Terloops dit staan nie daar nie. Maar wanneer die prediker in hoofstuk 1 sê daar's 'n tyd vir alles, dan loop hy nou nie juist noodwendig oor van positiwiteit nie. Ja, hier's die ding. Die prediker is 'n boek wat jy moet deurlees, partykeer deurworstel. En net wanneer jy dink nou het hy rus gevind, hy het nou 'n antwoord, dan problematiseer hy nou weer alles van voor af. Net wanneer jy dink gedoorie waar, hier is daarom nou 'n stukkie lig in hierdie man se lewe. Dan begin hy weer, ja, maar sê nou maar en dan problematiseer hy weer alles. So kan ek jou nooi vir 'n stukkie indringende geloofsgroei. Prediker gaan ons koppe rek Dit gaan ons kennis van die Bybel hopelik rek. Maar boal, as ons hierdie boek behoorlik deurwerk, waarborg ek jou nee nee nie Stefan nie, waarborg die Here van die woord, dan gaan ons 'n paar ou en nuwe skatte ontdek. Nou kom ons begin. Ek hoop jy het jou Bybel byderhand, want ek gaan uh hierdie keer wil ek graag so 'n stukkie stil staan in die tyd wat ons tot ons beskikking het by Prediker 1 en 'n gedeelte van Prediker 2. So ek gaan dit vers vir vers elke keer deurloop nie. Maar ek wil um die lyne van die prediker optel sodat elke Bybelskool 'n lekker afgeronde uh finale Bybelskool is. Vanaand gaan ons 'n bietjie aanklop by die prediker. So as jy jou Bybel by jou het, Prediker 1 en dalk het jy 'n goeie koppie boere troos. Mm. Goeie dinge. Nou, soos ek gesê het, die prediker is ou wat vra vra. En die prediker het agtergekom die een ding wat die meeste mense op aarde sê. Die groot kan ek dit maar sê spirituele ding wat almal sê wat dink soos 'n vriend van my sê wat deeply spiritual is. Wat alle godsdienste sê, alle filosofieë sê is daar is 'n doel met alles. Onthou jy die Amerikaner se gunsteling uitdrukking of die Engelse? Everything happens for a reason. Onthou jy die ou liedjie? Kei sera sera, what will be will be. As jou streepie getrek is, is hy getrek. Wat moet gebeur sal gebeur. Alles gebeur met 'n rede. Everything happens for a reason. Dit is na my kennis die mees gemeenskaplike deler tussen alle godsdienste en alle filosofieë. Die Judaïsme sê dit, Uh, filosofieë soos die boeddiste sê dit. Uh New Age sê dit. Ja, almal sê dit. Hollywood sê dit oor en oor. Dalk kry jy ook in hierdie tyd so 'n bietjie kans om bietjie hier en daar jou gunsteling televisie stories mee op te vang. Kyk 'n bietjie, hoeveel keer hoor jy dit in seepies of in flieke? Alles gebeur met 'n doel. Alles werk uit soos wat dit bestem is. Daar is een of ander soos die New Age ouens sê karma of die um, ouens die moslems sê insh Allah wat Allah besluit sal moet gebeur. Nou ja, is dit ding. Die prediker het dit ook gehoor. En toe sê hy, "Né? Alles gebeur met 'n rede. I beg to differ." In gewone Afrikaans, ek verskil. Die prediker sê nie minder nie as 16 keer as ek reg is. Nie minder nie as 16 keer. Alles kom tot niks. As ek reg onthou, nie minder nie as 7 keer net in hoofstuk 2 sê hy dit. Ek kyk sommer so vinnig hier in hoofstuk 2. Dan skryf hy uh in vers 17 alles kom tot niks. My oog spring so 'n bietjie hoër daarna vers 11 in hierdie wêreld bevredig niks. Jy kan gaan kyk, hy sê dit oor en oor sewe keer. In eh, vers 26 ehm, van Prediker 2. Ook hier kom dit tot niks. Hy verskil van alle godsdiens, alle filosofie, alle ehm um, hoe sê die Afrikaanse ons common sense wisdom, al hierdie straatwysheid, hierdie hierdie uitsprake wat jy gereeld op sosiale media het. Toe maar jy sal later verstaan, daar's 'n doel met alles. Alles gebeur met 'n rede jy sal later weet hoekom. Prediker sê, mm -mm, mm -mm, ek verskil. Nou hoekom dink jy het God dit goed gedink om 'n boek soos hierdie in die Bybel te sit? Wel om ons 'n bietjie te leer dink ten minste. Want die prediker worstel met die sin van die lewe. Die vraag wat jy en ek ook nou in hierdie tyd van corona moet vra. Waaroor gaan die lewe? En ek dink ons moet eerlik wees, ons almal kry 'n bietjie swaar. Party van ons kry baie swaar. Mense ly groot verliese aan inkomste, aan lewe, aan toekoms, aan hoop. En dit is nie asof almal se geloof hulle so baie help nie. Die prediker kan ons dalk help deur nie goedkoop soetkoek antwoordjies te gee nie. Daai soort vinnige, "Toe maar jy sal later weet." Ag, weet jy wat? Ons bid vir jou. Ag en ekskuus, ek bedoel dit nie ligsinnig nie, want ek weet baie mense sê dit opreg. Maar ons het so gewoond geraak om so vinnige geestelike pleister op mekaar te plak. Ouens moet net beter voel. En as niks help nie, dan bel jy 'n dominee vir pastoor en sê, "Safvat hulle." Maar ons moet net mense help dat hulle beter kan voel. Prediker sê is nie so eenvoudig nie. En hy's reg. Hy haal 'n tweede bekende spreek aan wat ewe populêr is uh, uit die Prediker uit. Hy sê, "Eerstens, alles kom tot niks. Soos ek gesê het 16 keer deur sy boek. Hy's die enigste ou waarvan ek weet in die hele Bybel wat sê die sin van die lewe lê nie in sulke antwoorde nie. Gaan dink 'n bietjie daaroor. Gaan dink 'n bietjie hoeveel keer hoor jy dit elke dag? Hoeveel keer sien jy dit op die televisie? Hoeveel keer sê mense sommer so onnadenkend op Facebook, "Toe maar, jy sal later verstaan en daar's 'n rede en daar's 'n plan." Prediker sê, "Kom ons dink bietjie wat ons sê." want hy wil 'n ander kyk op God vat. En dan sê hy nog 'n ding. Alles, onthou jy, is 'n gejaag na wind. Nou die prediker weet, <laughs> jy kan wind jag. Dit is waarmee trouens baie mense hulle lewe besig hou. Hulle jag wind. Hulle jag wind. Hy sê dit in Prediker 2 vers 17 as ek hier na my Bybel kyk. Ek het vasgestel dit is ook 'n gejaag na wind. Hy sê dit weer 'n keer Hoofstuk 2 vers 11. Alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, is niks. Alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Nou ek het nou gesê het jy gehoor? <laughs> Jy kan wind jaag. O, verseker, kom ek gaan jou doen goue eksperiment. Ek wil jou gou wys hoe. Ek gaan jou gou-gou wys hoe jaag ek wind. Ek hou my hand op. Daai het ek dit. Ek het wind gevang. Ek het regtig hier binne my hand is wind, 'n handvol wind. Daar's dit weg. Probeer dit gou. Jy kan wind jag, jy kan wind vang. Trouwens, jy kan die windjag kampioen word van die lewe. Jy kan jou hele lewe spandeer om agter wind aan te hardloop. En weet jy wat? Al het jy al die tyd. Wind, want as jy jou hand oopmaak, is dit weg. Dis 'n interessante ding. Alles kom tot niks. En die meeste dinge waarmee mense hulle besig hou, is 'n gejaag na wind. En die ouens wat hierdie wedstryd wen, is die windkampioene. Hulle is net vol wind. Ootyd, ek dink dit beteken dalk iets anders, maar hulle is vol wind, hulle is opgeblaas. En nou sê die prediker: Kom ons gaan dink 'n bietjie oor die gejaag na na wind en alles wat tot niks kom nie. En nou nou nou nooi ek jou uit. Ek vat nou my Bybel hier in Prediker 1 En nou stel die prediker homself bekend eh, in hoofstuk 1 vers 1. Hm. Hy sê hy is die seun van Dawid, die koning in Jerusalem. So onmiddellik uh, assosieer ons met Salomo, nie waar nie? Seun van Dawid. En Salomo uh, is sinoniem met wysheid. En onmiddellik kom in my kop op 1 Konings 3. Onthou jy dit? Daardie wonderlike droom van Salomo. Daardie nag toe hy in 1 Konings 3 wakker geword of in sy droom gedroom het, die Here kom na hom toe en sê Salomo, wat jy ook al wil hê, ek vir jou gee, jy het een kans. Sjoe. Die hemelse kans van 'n leeftyd. Die hemelse jackpot. Salomo, een wens is joune. En toe kies Salomo vir wysheid en onderskeidingsvermoë. Hy is sinoniem met wysheid en nou word hierdie boek aan hom toegedig. Uh nooit uh, hoor ons weer verder te veel van die persoon nie, maar maar dit word die prediker. Hy kruip weg, die skrywer agter die woorde die prediker in Hebreëus Kohelet. In elk geval. En nou open dit. Dit open die openingsstatement. Bid jou nou aan. Jy hoor elke Sondag so preek. Alles kom tot niks gemeente. Alles kom tot niks. En ek kom my hand opsteek en sê alles. Is daar nie net 'n bietjie iets wat die moeite werd is nie? Ehm um, ek hoor daarom hier's mense wat sê ehm um, daar's 'n doel met alles. En nou sê jy vir my alles kom tot niks. Is daar nie net 'n bietjie sin in die lewe nie? As jy nee wag, kom ons kyk. Nou vertel die prediker in vers 3 tot en met uh, vers 11 van prediker 1. Hy begin sulke vrae vra. Wat kry 'n mens vir al jou harde werk in die lewe? Geslagte kom vers 4 en geslagte gaan. Wêreld bly dieselfde. Die son kom op en die son gaan onder. Die wind waai sy draai noord vers 6, waai hierheen en daarheen, dan draai hy maar weer. Vers 7. Al die riviere loop in die see en die see word nooit vol nie. So hy's besig om te kyk na die skepping. Hy sê daar's 'n dodelike reëlmaat. Same old, same old in 'n sekere sin, oor en oor. Hy sê dan gebeur dit met mense ook, vers 8. Nou skuif hy na mense toe. Hy sê is nie net die skepping wat ehm um, eintlik maar so op 'n reëlmaat afspeel nie. Hy sê woorde vervaag en 'n mens kan nie klaar om te praat nie. Die oog kyk maar kan nie klaar gekyk nie. Die oor hoor. Vers 9 wat was sal wees. Wat hy bedoel is mense is maar dieselfde. Mense gaan nie eintlik verander nie. Mense bly maar wie mense is. Uh jy moet tog eintlik net eers verbaas wees as mense anderster is as kla en murmureer en diewe en bedrieërs. Dis maar hoe die lewe is. Die lewe het hierdie snaakse reëlmate. Hm. So hier spreker se eerste opening salwo. Kyk 'n bietjie rondom jou meneer en mevrou. Moenie in 'n droomwêreld lewe nie. Dis hard, maar face reality, dis die lewe. Ek onthou En dalk jy ook wat saam met my nou reis. Ek het groot geword in 'n baie beskermende en beskermde Suid-Afrika. In my jong dae was die strate oop en almal wat anderster as ons gedink het was min of meer verbode. As ons nie van 'n liedjie gehou het wat op die radio gespeel het nie, die sensuurraad of wie ook al dit net verbân. As ons nie gehou het van 'n politikus se gesig nie, is hulle verbân. Ons kon nooit weet hoe dit meneer Nelson Mandela gelyk nie as ons nie gehou het van kommuniste nie was hulle verbang. Ek bedoel die grootste enkele aanslag wat teen ons gevoer is wat ek van gehoor het in my kinderdae was die kommuniste. Maar ek het nooit 'n kommunis in lewende lywe gesien nie. Ek weet nie van jou nie. Maar dit was die grootste aanslag. Ons was letterlik as te ware in 'n geestelike banker. Ons was beskerm. En so sedert die 90er jare het dit alles verander. En nou met corona leef ons in 'n vreemde nuwe wêreld. Ek lees nou die dag dat iemand sê corona is soos die derde wêreldoorlog sonder wapens, virus versus mankind. Ons is in 'n nuwe wêreld. Moenie verbaas wees sê die prediker dat dit 'n stikkende wêreld is nie. Moenie verbaas wees dat die kerk altyd sukkel nie. Ja, almal praat, sal die prediker sê van herlewings en van oplewings, maar moet jouself nie bluf nie. <laughs> En ek dink die prediker sou vir ons wou gesê het as nuwe testamentiese gelowiges, luister na Jesus. Die pad is smal. Onthou jy in die bergrede Matteus 7? Min mense vind daai pad. Dit kos 'n lewe om jouself te verloon, 'n leeftydse karaktervorming om Jesus te volg. So moenie te gou sê dinge sal beter gaan of dink na korona as hierdie virus verby is, en ons vat weer die strate, dan sit back to normal nie. Die lewe is wat die lewe is daar's 'n reëlmaat en daar's nou net 'n paar ander ratte wat dit dalk nog moeiliker gaan maak deel with it. Ek sê, "Sjoe, prediker, ai na. Ek wil net 'n stukkie troos hê." Hy sê, "Nee, wag, dit raak nog erger." Nee, nee, hou moed. Kom ons kyk by vers 12. Prediker 1 vers 12. En nou begin die prediker met sy volgende tema. Hy het nou eers gesê alles kom tot niks hierdie reëlmaat, mense bly maar wie mense is. Dis nou maar 'n gechommel. Hy sê maar nou kom hy agter. Tweedens, alles is 'n gejaag na wind. En nou lewer hy sy getuienis. Jogg, dis mooi. Kan ek jou uitnooi? Um, terwyl jy daar met jou Bybel sit, Prediker 1 vanaf vers 12. Ek hoop jy's nog jy's nog saam met my op pad. Ons het vir mekaar dis tot nou toe gesê die prediker is 'n bietjie 'n omgesukkelde ou, maar hy wil ons help. Hy wil ons nuwe taal gee, 'n nuwe manier van dink. Hy wil met ons karakter werk. En uh sy groot twee dinge wat hy aanvat in Prediker 1 is alles kom tot niks en alles is 'n gejaag na wind. Hy kies om te verskil van die groot woord konvensionele wysheid, naamlik dat daar 'n doel in die lewe is. Hy sê, "Wag, wag, wag, wag, kom ons gaan herbedink dit." Kantlyn opmerking. Prediker sê nie daar is geen doel nie. Hy sê net hou op om sulke sweeping statements te maak. Hy gaan ons uiteindelik help. Hou goeie moed. En dit gaan dalk nie alles vanaand duidelik word nie, maar ons is mos nou met 'n reis besig. Maar daar is sin in die lewe. Nou begin hy 'n klompie van sy windjaagtogte deel. Hy sê hy het hom toegespits om sin in die lewe te kry en toe begin hy 'n klomp dinge doen. Hier sy eerste roete, sy eerste seisoen as jy wil. Prediker 1 vanaf vers 12. Hy sê hy was die koning Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. Prediker sê gebruik jou kop. Soos ek altyd sê, meeste ons gee hulle harte vir die Here. Prediker sê gee jou kop. Here soek 'n gesonde kop. Hy soek oop koppe. Ehm um, daar's net twee dinge wat uh, oop moet wees. 'n Valskerm en jou kop. Maak jou kop oop. Hy sê hy het alles deurdink. Hy sê hy het agtergekom is 'n harde lewe. God het aan die mense harde taak gegee. Hy sê hy het alles wat in die lewe gebeur bekyk. Prediker 1 Vers 6, 15, alles kom tot niks. Daar sê hy, sy gejaag na wind, daar sê hy. En nou begin hy. Hy sê hier was my eerste windjaag tog vers 16. Ek het by myself gedink ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. Ek het baie ervaring en insig. Vers 17. Ek het my toegelê om te verstaan wat is wysheid en kennis en wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. En dit stel ek vas, wind. Predikers se eerste roete kry wysheid. Kry wysheid. En toe kom hy agter. Hierdie ou wat wysheid gehad het, ek bedoel hy het al die kwalifikasies van wysheid teen sy muur gehad. Mense het van heinde en verre gekom net om aan sy voete te sit, die koningin van Skeba, leer ons net wysheid. En toe op 'n dag toe sit die prediker so en hy sê vir homself, "Wat het ek van al hierdie wysheid?" Vers 18 van Prediker 1. Baie wysheid stel hoë eise. Wie kennis versamel, versamel smart. Hy sê as ek wysheid najag, hm, bring dit net ellende. Ek word net ongelukkiger. Ek sien die moeilikheid daaroor kan die bult. Die dwaase worry niks. Hulle hulle is vrolik en hang rond. My wysheid help my net, maak my hart seerder. Toe los hy wysheid. Wind. Hy sê as jy dit self najag, hier's 'n leidraad. As jy dit self najag, Ons gaan nou sien as die Here dit nie vir jou gee nie. As jy self wysheid najag. As jy dink jy kan jouself verbeter, want dit sê die meeste mense mos. Het jy al gehoor hoeveel mense sê dit? Ek wil 'n beter mens wees. Predikers sê, "Né? Beter as wie?" Dis 'n gejaag na wind, man. Jy kan jouself nie verbeter nie. Jy kan nie vir jouself ehm um, uh by by wyse van 'n paar motiveringspraatjies nou 'n beter mens maak nie. Hy sê vergeet daarvan, dis 'n gejaag na wind sy tweede windroete Prediker hoofstuk 2. Ek het by myself gedink. Sjoe, ek dink. Laat ek my oorgee aan plesier. Laat ek die lewe geniet. Wow. Van wysheid na losbandige plesier. Toe vergeet hy van wysheid. Toe word hy 'n plesierdier. Toe hang hy uit saam met die manne. Manne met die kanne in die hande. Toe kuier hulle. Toe ken hy al die nuutste grappe en hy kan op Facebook die snaaksste wees want hy het agtergekom mag jou klomp ligsinnig is laat ek maar my by hulle skaar maar die prediker dink onthou jy hy weeg sy lewe hier's die ding hy leef 'n nagedinkte lewe 'n gereflekteerde lewe hy neem boeke op hy weeg dit wat hy doen en dis die kuns van 'n karakter voor die Here 2 vers 2 van lag moet ek sê dis sinneloos en van plesier wat bring dit jy moet ook maar eers ophou lag Jy kan soveel grappe vertel, ek ken 'n ander ou weer 'n paar. Jy kan so lank 'n plesiertier wees, dan is jy ook uitgeplesier. Toe probeer hy iets anders. Vers 3 van Prediker 2. Ek het gewonder skryf hy, wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar as ek nog op soek bly na wysheid? En as ek so 'n dwaas lewe totdat ek vasgestel is waarmee 'n mens om sy lewe lank kan besig hou. Soos ek altyd sê, kom dit hierdie perd gewonder wat sal gebeur as jy aan wyn oorgee. Hy sê as te ware sê wyn hier kom ek vang my. Hy het in alkohol ingeduik. Kan jy dit glo? Dis die man van die Here. En hier duik hy in alkohol in. Bid jou dit aan. Hy het begin drink. En ek meen daar's een ding wat jy en ek weet. En verskoning as jy nou vliegtyg hoor, ek bly onder die vliegtye. Ja, nee, dis nie aldag dat ons vliegtye hoor nie, maar ons kyk nou al deesdae in Kenton Park uit sulke vliegtye gesien, maar hier kom nou een in die boer my studeerkamer in elk geval. Hy sê ek het gewonder wat gaan gebeur as ek my aan wyn oorgee. Nou as jy 'n paar wynmanne ken, 'n paar manne wat hulle oorgee aan drank, jy hoef nie te wonder wat gebeur nie. Dis 'n nuwe mens. Maar nie in die Bybelse sin nie. Daai ouens is nuwe mense op 'n vreemde manier. Dit het hom nie gehelp nie. Hy het net 'n groter dwaas geword. So hy het al wysheid probeer. Hy het plesier probeer, hy drank probeer, toe probeer hy 'n vierde ding, 2 vers 4. Ek het my groot ondernemings aangepak, vir my huise gebou, wingerde geplant. Ek het damme gemaak. Vers 7: Ek het slawe en slavinne aangeskaf. Vers 8: Ek het vir my silwer en goud opgegaar. Vers 9: Ek was magtiger en ryker as almal voor my in Jerusalem. Vers 10: Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof. Ek het vir my geen plesier ontseë nie. Alles waarmee ek my besig gehou het, het my plesier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Toe word hy 'n geldjagter, toe word hy die rykste ou. So hy was die wysste ou toe hy wysheid gejaag het, die plesierigste ou toe hy plesier <laughs> gejaag het, die dronkste ou toe hy drank gejaag het, nou die rykste ou toe hy geld jag. O ja, en hy <laughs> soos ek altyd sê, daai een skokkende teks, vers 7. Ek het slawe en slavinne aangeskaf. Jong meisies met wie hy die lewe kon geniet. Sjoe, lekker losbandigheid ook. Uh woeste lewe. Klink soos gisteraand se seepie. Klink of hierdie storie gister geskryf is. Die ink voel nog nog nie eens nat hier op my Bybel nie. So relevant eie tyd is dit. Prediker het gesê ek speel hard want ek werk hard. Baie geld mors ek uit op myself. Klink vir my soos Jesus se gelykenis, onthou jy? Waar's dit? Lukas 12, 'n ryk dwaas. Mens Jy het baie geld weggesit vir baie jare en jy dink nie daar gaan 'n corona kom nie. Eet, drink en leef lekker. En toe kom God en hy sê: "Jou dwaas. Jou dwaas, net twee woorde by sy begrafnis. Jou dwaas, vannag gaan God jou siel vat." God dank, die prediker het nog 'n vandag. Uiteindelik vertel die prediker na 'n tyd, onthou jy prediker 1:16 wysheid gejaag het en dit vir hom inspanning gebring het plesier gejaag het Prediker uh, eh, 2 vers 1 het hom niks gebied het nie drank nagejaag het en hy het gesien hy word net 'n groter dwaas geld nagejaag het en en meisies en wat alles vers 11 van Prediker 2 toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het het ek gesien alles is niks dit is 'n gejaag na wind hoor jy hy's nie sommer net besig om sê alles is niks nie hy sê kyk na my lewe uh, uh, ek onthou en dalk sou van julle dit ook al gesien het. Daar's mos daai T-hemde wat die ouens oor see verkoop in die ou dae toe mense nog daartoe kon gaan. Um ehm, I've been your bolt T-shirt. So die prediker sê ouens, kyk na my. Ek is die model van hoe jy jou lewe verwoes. Almal wil soos ek wees, die rykste. Weet jy wat bring rykdom? Niks. Gejaag na wind. <laughs> Almal wil vir hulle kinders die beste in die lewe en dan dink hulle dis geld, dis daai materiële goed. I've been there. I've bought the T-shirt. Ek was die rykste in die wêreld. Werk hard, speel hard. Ek het my lewe verwoes. Wysheid, grade, kwalifikasies. Ja, dis goed. <laughs> Dit my nie genoeg gehelp nie. Plezier. Ek was daai tier. My nie gehelp nie. Drank. Ek het myself te pletter gedrink. Ek het diep ongelukkig gebly. Nou vertel die prediker, in hoofstuk 2. Hy sê dat die lot van 'n dwaas hom getref het vers 15. In vers 17 ek het die lewe gehaat want alles wat in hierdie wêreld gebeur het het vir my sleg afgeloop. Alles kom tot niks. Maar daar's 'n draaipunt en daarmee wil ons vanaand ook ons ons Bybelskool draai en daarmee wil ek graag die laaste stukkie van ons saam wees uh bespreek. Hy sê in vers 18 ek het die lewe gehaat. Ek het alles probeer. Ek het die die slegste dinge, die beste dinge, die plesierigste dinge probeer. Ek sê vir jou, is gejaag na wind. En toe sê die prediker, ek het in vertwyfeling geraak, 2 vers 20. Oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het. Hy sê, "Wat help dit? Elke dag vers 23 bring net pyn." Maar hier kom dit raai. 2 vers 24, een van my oergunsteling tekste. En ons gaan nog sien soos dat ons deur die prediker reis. Ag en asseblief, jy moet bly saam reis Sondagaande.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 Dis 'n gawe, 'n persent, 'n geskenk uit die hand van God. Wie kan eet, wie kan geniet as hy dit nie moontlik maak nie? Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid. Het jy die verskil gehoor? In Prediker se windjaagtogte het hy self wysheid gejaag. Maar as jy wag op die Here en die Here gee vir jou goddelike wysheid, o, dan het jy iets anders. Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis, blydskap wysheid, kennis, blydskap. Nee nee, nie geld, 'n goeie toekoms en 'n koronavrye lewe nie. Nee nee, wysheid, kennis en blydskap. Sjoe, die prediker ontdek 'n stilpad. Hy het al die breë paaie van die lewe geloop, nie per se sondige paaie nie. Goeie paaie waarop die meeste van ons ons lewe deurbring. Wysheid, studie, suksesvolle loopbane, Hy sê, ja ja, dis oké. Okay. Maar weet jy wat? Jy moet een ding weet. Jy wat so sê dalk is daar 'n doel. Jy wat so daai pot re, eh, goud jag. Jy wat dalk nou dink, hoe gaan ek opstaan na corona? Hoor hierso. Dis nie aan jouself te danke nie. Hou met God rekening. 2 vers 24. Dis nie aan jouself te danke nie. Ja, jy het jou lewe gegee. En ek skuis, laat Stefan ook nou praat. Ek het uh, in die afgelope tyd ook 'n groot klomp beleggings verloor. Die ou bietjie wat ek het, ek, ek het agtergekom die laaste klomp jare se geld is weg. En ek het so een oggend was ek so bietjie ise grimmig. En 'n paar kontrakte wat ek het is daarmee heen. En ek het agtergekom ek is in reële terme 'n bietjie armer. Terwyl ek so bietjie dik klip lank gesig is en ek dink jy kan dalk verstaan. Toe word dit vir my duidelik uit die Here se woord, ek het niks verloor nie. Ek wen aan karakter as ek in hierdie tyd saam met my eekerk en persoonlike vlak steeds bly weggee. Maar boal, dis nie vreugde nie. Toe onthou ek Prediker 2 vers 24. Dis nie aan 'n mens self te danke nie dat jy kan eet en drink en vrolik wees. Ek hy praat nie soos alkoholist meer nie. Hy bedoel vrolik wees en eet en drink in die teenwoordigheid van God. Dis 'n groot verskil. Vroor het hy saam met sy pelle uitgang, sy dronk pelle, sy sy pelle wat goor liedjies sing en hulle te pletter drink. Nou is God die eregas en die gasheer aan sy tafel. Ek het ingesien dis 'n persent van God. Hier's die ding. God kom kuier. Hy kyk en hy kom besoek ons. In Openbaring 3 is dit daar, vers 18 se taal. Die Here staan en klop. En as as jy oopmaak, kom jy nie met 'n rothang en sê, "Sies, hoekom twyfel jy so? Hoekom sê jy alles is 'n mislukking en alles kom tot niks nie?" Hy sê, "Mm. -mm ek bring vir jou 'n persent. Ek bring vir jou 'n geskenk. Blydskap, wysheid en kennis. Ek gaan jou lewe mooi versier. Ek gaan vir jou diep vrede gee." In Filippense 4 se taal die vrede van die Heilige Gees, die vrede wat jou verstand, jou denke en jou hart bewaar. Wie kan eet? Wie kan drink as God dit nie moontlik maak nie? So jy sê jy het baie verloor in corona tyd. Dalk 'n werk. Jy sê jy ken baie mense wat baie verloor het en nog baie gaan verloor. Hm. Weet jy wanneer verloor 'n mens alles? Wanneer alles niks is nie. Wanneer jy jou hele lewe op wind bou. Want jy kan wind wen. Ons het dit beoefen. Jy kan 'n greep vol wind kry. Los dit. Los jou gejaag agter wie weet wat aan die prediker nooi my uit. Dit is nie aan jouself te danke nie. Kom sit jou lewe aan God se voete. Nooi hom as die eregas en die gasheer na elke ete toe. Meeste ons ontvang God net as die ehm um, eregas. Ons bid net en sê dankie vir die kos en dan dink ons die Here moet die kamer verlaat. Hou hom as die gasheer, die een wat die brood breek, die een met wie ek gesels. Hy sê jou die goeie laat geniet. Vir die mens met wie God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Ehm um, en vir al die ander ouens. Hm, hulle jaag wind. Moenie dink aan die tyd van korona en as die virus weggaan en dit sal nog lank vat, gaan mense ewe skielik beter mense wees nie. Mense is mense. Alles is op daai siklus. Mense jag wind. Mense is besig met sinnelose goed. Moenie. Kom leer by Prediker, die man wat daar was en wat God gevind het. Dis nie aan 'n mens self te danke nie. Dit is 'n persent van God. Dis vanaand by jou deur. Wonderlik om saam met jou te reis. As die Here wil, volgende week gaan ons 'n tree verder wonderlik, né? Dis lekker om so uit God se woord te werk. My hart is elke keer aan die brand as ek uit God se woord werk. Ek het hoop en lewe. Mag jy dit ook ervaar. Mag ek saam met jou bid. Dankie Here vir 'n stukkie lewende brood. Dankie Here dat U 'n lewende Here is. Dankie vir die prediker, moeilike ou, maar dankie Here dat daar 'n diep geheim is. Dankie Here dat U 'n persent na my lewe toe bring. U eie teenwoordigheid, wysheid, kennis en blydskap. Ek eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Tot volgende keer, vrede. Thank you.